Hei, veljesväkä. Moi, Nosrel, Logitek. Mitä, kuka sä oot? En mä tiedä. Nosrel Logitek? En mä tiedä, mut mä ostin uuden auton. Ai jaa. Mä ostin uuden, mä... Jaa, no mut mulla on kuitenkin nopeampi. Turn down for what? Kato kuinka nopea mungo. Niin, hei, hei, hei, mä halusin, mä halusin, että mä oon nopeampi. Äh, master. Mitä? Master Builders? Ei tämä mikään Master Builders on. Tämä on, tämä on Super Street. Saadaanko tänään 5, 3, 3, 5? 5, 5, 3, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 5 Kolme laikkia. Mitä? Kato mua. What? Mitä? Hey, it's my... Se on mun auto! Autosta. Jei, mä, mä Ei, palautin mä auton. Jumissa. Ja hei, uh, kommentoikaa ja kaikkea semmoista mitä te haluatte nähdä tällä Ei. Niin. kanavalla nimeltä Taimityypit. Mikä ihmeen taimityypit? Tyypit. Me ollaan taimityypit. Me ollaan tiimityypit tänään. Tai, taimi, taimisen tiimityypit. Riku Taimisen tiimityypit kirja. Mulla on Riku Taimisen tiimityypit kirja kolme ja puoli laikki, ja niin sit, ei mitä, kolme laikki, niin sitten me tehdään uusi miksi Niin kato se. Kyllä, ja jos otetaan kolme ja puoli laikki, niin sitten ei mitään tapahdu. Vaan et sitten, sitten tulee random tavaraa. Niin. Ja tää on Super Split. Mä unohdin ottaa mun kitin. Ollaanko tiimi? Okei. Okay okej Jonathan. Ei. Juvot meit. Mä ehkä taidan auttaa Hei hei hei, Silloin... Erik Justin. Mä tapoin Erik Justinin. Varo... Niin. Ei ei ei, mene pois. Sinä fake-tiimiläinen. Haha, mä tiputin jonkun. Mene sinne vaan laava vaan. Miten toi pääsi taas ylös? Jahas. Häks. Jahas. Mitä tai auren? Joo, sinne laavaa vaan. Laavaa vaan. Noniin. Ai tää, joka äh, tiputtelut. Hei hei. Moi. Moi. Hei, toi on cheat. Hei, älä Oot sä kuolet? Mä lupaan, Ai, joku povaa mua, joku povaa mua. Super! Ah, fail. Aha. mä we gaan spelen. Ja, we Aha. Dat is goed. Money trolli. ja, no voitti. Jei. Tästä yksi laitti. No se trolli voitti. Tästä te pitää laittaa yksi laitti Novo Creeper lohitte. Ei tää peli. Jei, tää peli oon jo vither. Arvaa Ai oot vai? Kato, niin mä oon jo vither. Aa, juu. Häkkeri. Hei, mä oon vither. Valitse mut. Mä oon vither. Valitse mut. Valitse mut. Ei, mä valitsen Ei tyypit, valitkaa mut. Mä oon vither. Valitse mut. Mä oon vither. Peter. Tää ei oo se oikea Peter. Ajan. Ei, mä, mä en oo nostanut. Ei, jää. Moi. Yeah, mä oon Peter. Yeah, mä oon Peter. Peter, Peter. Human Et tapa heti mua. Mä en pysty liikkumaan. Ai etkö? das? Miks vitnerit on hitaita? Siksi. Sä et ikinä tiedä, missä mä piiloutuin. Ai jaa, mulla on Human Finder ää, 3 X3000. Eikä mä oo. etsin sut on mulla. <gasps> Tuolla jossain sä oot. Tässä Joo. talossa. Häkkeri. Varmaan. Ehkä. Mut nyt mä oon vaan pingispallo. Ja mä en pysty liikkumaan. Mitä ylemmäs mä menen, sitä enemmän pystyn liikkumaan. God damn it. Sä et pysty liikkumaan, koska sä regeneet. HP. Arvaa mitä, mä ehkä tiedän missä sä olet. Sä et nähny mua sen! Mä näin sut! Minä olen Peter! Olen Mighty Peter! Au. Kaikki haluu tappaa sut. Ei pistä. Ei pistä, kaikki haluu tappaa mua. Mulla on muuten minione. mulla on kätyreitä, mä voin käyttää kätyreitä. Ja voi. Joo. Mä oon muuten kattonut se leffa. Niin, se on niin paras leffa ikinä vai mitä? Se on tosi naurattava. Kaikki niinku on äh, naure niinku ihan. Sua jahtaa neljä äh, kätyriä. Ai neljä. Niin. Sua jahtaa Kevin, Bob, Stuart ja Nosrel. Ai jaa. <laughs> Hashtag Minions Movie. Oi juma. Miten se ei huom... Joo, mitä vittua? Joo, tää on niin epistä. Jää, mä tappoin sut. Ha ah, ah, ha ah, ha, ja, ja, ja, ja, omatkaa sarjan, missä olet. Olet varmaan jossain täällä. Patka. Arvaa mitä. Sun no. pahin paineinen on tulossa. Ei kun mä sanoin patkalle, en sulle. Eteen. Mä tapan sun on, on ihmisystävät. Lopeta. Mä vihaan sua koko loppuelämä, jos sä teet sen. Minkä? Jos sä, pois, jos sä heität mun skeletoni pois. Se on mun ainoa pelästys. Ai just Twitter Minions. Mä tykkään olla Peter, se on kivaa. 10 out of 10 kommentaari. Mä tapoin ton. Ha, ha, ha. te hävisitte. Never! Tastos! Hakkausääni, hakkausääni, hakkausääni, hakkausääni, hakkausääni, hakkausääni. Kiitos kun katoitte ton hei, videon. Hei, se ei ollut päällä kun se oli 10 minuuttia silloin, joten tässä on tämä outro. Ja. Ja hei, kiitos kun katoitte. Meitä. Meitä. Niin, meitä. Meitä. Meitä molempia. Niin. F-vitosessa. Laittakaa laikki. Niin, et muista comment. kolme laikkia, niin me tehdään lisää. Ja muista 1 biljoonaa 466 300 400 niin edelleen laikkia, jos haluat at jatkaa, a, jos haluat, että jatkamme survival-sarjaa. Ja niin. Niin, ja ei ois muuta kuin moi moi, moi. Hei, hei, olin Creeper Nosritek ja hei hei. Nosritek? Niin.